さあ、今日もご飯をいただきたいと思います。今日はですね、ホッケの開きたくは、ん、オクラ、ね、味噌汁と、これ食べていきたいと思います。最近、魚を食べる機会がすごく多くて、1週間ぐらい前か、サバの大強漬けを食べまして、それから赤棒のカス漬け、で、昨日はサバの塩焼き、で、今日はホッケの開きとなっております。魚って食べてうまいんだよな。 おすごい見やすさ すごくいいんですよね今日はなめこのお味噌汁なんで特に美味しいですオクラ 微妙なんですよね違和感何そうだよ僕もう、ねじまし一回でそしたらそしたらね、いきなり、ドーンと音がして、家が揺れたんですよ。うわ、地震かなと思って、 飛び降りたんですけど、それその間がないんですよね。もうその一発で終わった。なんだろうと思って2階に行ったらね、K が、K さんが、あの、プロレスっていうジャーマンスープレスクスホールと、バックスロープみたいなやつですね。あの形のまま、こう、 頭をひっくり返して椅子の上で倒れまでましてどないしたん言うたら目が回って寝ちゃったって言うんですけど飲みすぎだっていう話もあるけどねぶっ倒れてぶっ倒れた時に 頭を刺して後頭部に3センチぐらいの長さあのついた後が自分がしっかりしてたんですよそんなにたくさん出てなかったんですけどねまあびっくりするールでもないなということでその時にね 大丈夫かっていうと、うーって言うんですけどもね、もうぶっ倒しましたし、頭もつちてたから、大丈夫かなと思いましたけどね、もう一回降りまでもう地上地足ですよ。はぁ、ジャッキー線の水球みたいな感じでね、わーっと降りてきたんですけども、ご心配かけましたが、無事です。無事でした。 バックロープのバックっていうのは、カバンの意味もありますよね。バック、気持ちバックとか。で大学生の頃、図書館行って、帰りしないにバックを斜めにかけて、で歩いてたんですよ。そしたら前からね、女子大生3人上がってきて、階段ですれ違ったんですけども、その時、と、これは、とか言うんですよ。ほんで、バックが今、で、キス、キスだ クイザって言われました。生まれて初めてなんですけどね、クイザってそんな刻のような顔でもないんですけども。前はやっぱり、人間パワポワと考えるしょ。 そういう清少年時代を送っていたわけなんですが若い頃は何でもできましたねもう怖さ知らずっていうか本当に何でもできるんだと思ってましたからそんな昔ももう何十年当時の食べ物中学生の頃ですけども突然お好み焼きにジルバっていう食べ物が出てきたんですよジルバそばとお好みを混ぜたやつ 言われて食べたことなかったんで「えー、じゃあそれとか言って頼んだんですよね結局そのジズバっていうのはモダン焼きのことだったんですけども僕は子供の間では先日は走りましてね「おいジズバって食べたか?」いやまだ食べてないってことで大丈夫になりましてね なかったなあれもなこれどこ食べてもうまい干物だけどすごい柔らかいですよねこれも取れたのは北海道の方だと思うんですけどいちいち生で干せないから開いてにして干してあるんでしょうね 今ねちょっと考えてることがあってプレジャーハンターになろうと思ってるんですよ昔の埋蔵金をね探して何億万円何十億手に入れるという徳な川の幕府のお金だって見つかってないですもんねまだね この間金属探知機がありますし手すりに感じるとピーッて音がするんですよひーッて 際にイギリスの話なんですけども昔の埋蔵金を見つけて何十億円儲かった儲かったっていう大変だけどゲットすることができたみたいですねそういうのもなんか夢がありますよね初めてやって大ったりしたらもうびっくりするでしょうね それじーああんたなんてじゃあ冒険ですからねジー・ジョーンズみたいに鍛えてないとやるんですね最近はもうコロナが怖いですね いつどこで感染するかわからないし、マスクしても効果ないんだったら、本当にね、昔で言うとこのペスト菌だよね。外食なんかね、したら自分ももらうリスクもあるけど、自分が他人に移しちゃうっていうリスクもあるんだよね。でもまあ、こんな教育に マスクを選ぶで仕事に行って学校行ったりしてますもんね小さな子供でもマスクしてますからねそんな状況で脱出するなんて信じない怖いですよ政治的意味合いもありますけど国民がねコロナに対してどう向かっていくか大変ですねうんマスクをつける習慣のなかった アメリカ人がマスクをつけ出してるんですからねもうみんなね今が我慢の主力ですねだからね僕は会食はしません 買い物には座りかけますけども、買い物に行った後、もう引きこもってますよ。ステイホームですかさあね、なかなか難しいことですけども、一人一人がね、そういう認識を持って、実質内容、産物りをね、まあまあ、通報なんですけど、医療従事者の人なんか、全然来ないでしょうね。こんなに重症患者が増えて。 ちょっと大きな病院なんですけど、診察を受ける先生は頭に手術用の帽子をかぶって、その下に面みたいなものでできた手術着みたいなのを着て、ゴム手袋をはめて対応してくれてます。 日だからウーバーイーツされてるのがでしたねあれは確かに便利ですけど都心部はねそれでいいかもしれないですけど田舎はそんなことしてくれませんからねウーバーイーツは、配達する人は田舎にはいませんからね東京とか大阪ならいっぱいいるでしょうけどいいとこに目をつけたもんですね、そういうのね。 昔やったねそうか指やります親指ついてますなんでこんな簡単なね病気ならいいんですけども生のやめこ汁ですうまいわこのねとろっとした感覚がいいですねうん 以前ね、ずつ前に話したことなんですけど、通勤電車の帰り道で、僕の友達が、上はスーツで、下はパンツ一丁で、電車に落ちたことがあるんですよ。お前何してんのって聞いたら、いやー、とか言口調に濁すんですけどね。パンツ一丁って何でお前、どこで迎えたんだって、そんなことじゃないって言って、真相は、 謎のままなんですよね。どっかで、でも漏らして、ズボン、履いて脱いできたのかな。 <laughs> いや、ほんと。人の将来なんてわからないもんで、中学時代の同級生が建設会社の社長になってね、毎日自宅まで北陸送迎車で、高級セン以ュリーだよ。あれで行って帰ってんの。すごいよね。 まずおとなしいやつは友達もほとんど喋らないようなやつは銀行のね支店長になって死るんですよでここでバカやってる練中僕らも含めてろくでもないことになってますけどもその一番のお友達は結婚してから嫁さんと一緒に生活したことがなくてね 三振不妊の連続でもうここまで来ましたかわいそうだけどねそれもしょうがないなかなか会いにも行けないしなそして三振不妊だからどうもね彼女がいそうなんですよ雰囲気的にでね LINE とかで時々連絡取ってるんですけど聞けばなんかキャバクラのお姉ちゃんみたいでここで送ってきたのに 家に入れてくれなかったと言って、愚痴の LINE が入ってきたんですけども、ちょっと酒一行飲めないんですよ。ほんで、試着でキャバクラ通って、その子を指名しまくって、ようやく家まで連れてこさせてくれたんですけど、中には絶対入れてくれないというね、悲しい男のサガですよね。結局、それ聞いてるがないんで、うまくいかなかったんじゃないかな。絶対、うまくいっては、 最初のードは自慢のライン名で復習すと思うんだよね。舞い上がる気持ちもわからんでもないですけどもね。これ、はうまいな、やっぱりな。皮のところがうまいわ。そう。こんなに子だたぞ、先生。よし、先生、みんなで食べるんだ。はい、了解です。大根おろしがあったんだ。大根おろしにぶつけます。うん。うん。 し、ワントランプに弱っちいて、干物にシューズに少年よ。ありがとう、おばちゃん。おばちゃんじゃないな。お姉ちゃんがいるな。なぜかそこの強調する俺。今日のこの5000を外で食べたらいくらぐらいすると思います僕は1匹を 半分に割ったもので、だいぶ大きいですね。で、オクラ、で、なめこの味噌汁、昨晩ですね、みょうが。目的にはね、1100円。どうだじゃん。こんなもんかなもっと高いのかなまあ実際買えば500円はしないだろうな。だいぶ利益はあると思います。だから、家で食べる方がお得だと思いますけどね。 外もいいですけどねお昼ご飯なんか外で食べる人多いでしょうからこういう料理がね家で作れればいいんですけどねまあもう栄養満点だしなかなかね魚って食べる機会がないんでね僕の場合は特にそんなこともないか野菜も食べてるし最近魚も増えてるしな しましたこ生のですんですごい美味しいまあまあさあ晩酌に行きますよごちそうさましましたしないごちそうさましてから晩酌始めます それでは今日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。